Get the drums on it. Come and bounce with it, this is how we vibe do it. You got the fists for it, you got the guts for it. You can shine with it, homie, let me grind with it. I got some. Rimas! I'm with А. Эти превращают тебя в овощ. <laughs> Видишь, овощ. Ты будто принимаешь по своей воле транквилизатор. Но ты не поэтому здесь. Ты не поэтому здесь. Ты не поэтому здесь. телевизор? По телевизору все хорошо, все замечательно. Смотри, слушай, молись. Рекламе. Клана! Рекламе. Рекламе. Рекламе. Мы потребители, Джеймс. Все очень просто. Покупайте, вот ты хороший гражданин. Мне страшно. Ну, если ты много не покупаешь, не хочешь покупать, то кто ты после Я слегка увлекся, рассказывая о правилах поведения в нашем заведении.